အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ skin color တိစောပုံနဲ့အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ skin retouch လုပ်လာတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် skin color လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ skin ရဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တခြားအရောင်လေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲသုံးခြင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ skin အရောင်လေးနည်းနည်းလေးဝါတဲ့ဘတ်ချန်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာပန်းရောင်ဘတ်တန်နဲ့ skin ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ skin ရဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာ အဲ replace ပြန်ထည့်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပုံကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ marquee tool လေးကျွန်တော်ယူပြီးတော့ marquee tool လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ skin ရဲ့ဒီ mid tone အကွက်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒီမှာ highlight ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီလောက် mid tone အနေထားလောက်ကိုကျွန်တော် copy ယူခြင်းနဲ့အဲဒီ mid tone color လေးကိုပေါ့နော် mid tone လောက်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control J ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီမှာခုနကျွန်တော်၄တော့ကွက်နဲ့မှတ်ထားတဲ့အတုံးလေးတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီ layer 10မိနစ်မှာတစ်ချက် click မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ select အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ layer မှာရှိနေတဲ့ shape အတိုင်းကိုသူက selection ပြန်မှတ်ပြီးမှာနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur average ကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအကွက်တဲကအယောင်တွေကို average ပြန်တွက်ပြီးတော့တစ်ယောင်နဲ့ပြန်ထုတ်ထားပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုဆိုဒါဒီတစ်ယောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် ပြီးရင်ကျွန်တော် calf ကိုခေါ်မယ် calf မှာကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော် copy ကူးချင်တာအဲဒါကြောင့်ဒီလက်ညှိုးပေါ်နေကျွန်တော်ယူပြီးတော့ keyboard ကနေ control နဲ့ shift ကိုကျွန်တော်ဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီ color လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့3.3တို့5.5တို့ဒါကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ထားစေရမလို့ဒါဒီ average ကျွန်တော်တို့တွက်တာပြီးဒါ၄တောက်ကွက်မှုလို့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် control နဲ့ shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် and ဒီ RGB ဆိုတဲ့ channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် red channel နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ note point လေးတစ်ခုရလာပြီဒါဒါခုနကျွန်တော် control နဲ့ shift နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ note point လေးတစ်ခုရောက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက green green ဆိုလည်းဒီမှာ note point လေးတစ်ခုရောက်လာပြီဒီမှာ blue blue ဆိုတဲ့ note point လေးတစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ color number လေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တာဖို့လိုအပ်တယ်အဲအတွက်ကျွန်တော် red ကနေစလိုက်မယ်နော် red red ဒီ246เนาะဒီမှာ percent 246ကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ်246 โอเคနောက်ပြီးရင် green အော်ပြီးဒီမှာ green ဆို green ရဲ့တန်ဘူးမပေါ်နေဘူးဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တမထတာလို့ပေါ့နော်ဒီ point လေးတစ်ချက်ထလိုက်ပါနော်ခုနလွတ်သွားလို့ okay 186နော် green က186နောက်ပြီးတော့ blue blue က169 169 okay ဟောပြီးဒီကနန်းဒီတန်ဖိုးလေးတွေကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် ဒါဒီကျွန်တော် mid 3မှာ mid 3ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ control G နဲ့ပွားပြီးတော့ average ပြန်တွက်တာလားနော် okay ကျွန်တော်ပုံသွားမယ်ဒီကျွန်တော်ပုံမှာလဲဒီ mid 3ဘောနော်ဒီဒီနှစ်ဖူးလောက်ဆိုတာခုနကျွန်တော်မှတ်လိုက်တဲ့ပါအနေပါကအယောင်နဲ့နီးစပ်မှာပေါ့နော်အလင်းအမှောင်ကိုကျွန်တော်တွက်တာနော်အလင်းအမှောင်ကဒီပါကတကွက်ဒီလောင်းနေထားဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ပုံမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ဖူးကဒီခုနပုံနဲ့အလင်းအမှောင်ညီမျှတာပေါ့နော် ဒီမှာဒါဆိုရှင်ခုနပုံထက်ဆိုပို့ပြီးတော့လင်းသွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးရင် control J ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနပွားထားတဲ့ layer ရဲ့ thumbnail ပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင် selection လေးပြန်မှတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် selection မှတ်တာဘူးလို့လည်းเนาะ average တက်အဲဒီ average တွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် selection မမှတ်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ average တွက်တာဒီမှားယွင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ selection မှတ်တာဒါ control လေးနှိပ်ပြီးတော့ control key ဖိပြီးတော့ layer တန်မနေပေါ်မှာတစ်ချက်ကလစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ selection ပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒီ layer shape ကို to selection ပြန်ပေးမယ်ပြီးရင် fader blur average နော် okay ပြီးရင် control d ဒါဆိုရင်တရောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော် curve ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်အခုဒီမှာခုနလက်ညှိုးပုံလေးကျွန်တော်ပြန်ကလစ်မယ်ပြီးရင်ဒီအရောင်ပုံမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် control နဲ့ shift ကိုကျွန်တော်ဖိထားတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် red green blue ဆိုတဲ့ channel 3ခုထဲမှာ note လေးတွေ auto automatic ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတန်ဖိုးတွေမှာဒီ red တန်ဖိုးမှာခုနတန်ဖိုးကျွန်တော်ပြောင်းထည့်လိုက်မယ်246 okay ကျွန်တော် green ကိုသွားမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဖိုးရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ note လေးရှိနေရမှာเนาะတတိထားရမယ်ဒုတိ note လေးဒီမှာရှိရှိမှာမဟုတ်ရင်ဒီနားမှာရှိရှိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ note ရှိနေရမှာပေါ့เนาะ okay ဒါပြီးလို့ရှိရင် green ကအခုနားတန်ဖိုးလေး186 sorry 186 okay blue blue ကခုနတန်ဖိုးဒီ169 okay ဒါဆိုရင်ခုန skin ရဲ့ပန်းရောင်လေးဒီကိုရောက်လာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ over ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရန်ကိုပြင်းထန်လွန်းနေတယ်ပြင်းထန်မှုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအမှောင်ရောပြင်းထန်မှုရှိတယ်လို့ကလာလည်းပြင်းထန်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအလှော်ဒီအလင်းအမှောင်ရောကလာရောပြောင်းလဲမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလှော်ကိုကလာနဲ့အလင်းအမှောင်ကို တသက်စီခွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအလွှာဒီအရင်ဦးဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာဒီ normal ဖြစ်နေတယ်နော် normal ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့အကလာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay အရင်ဦးဆုံးခွဲထုတ်မယ်ဆိုကလာကိုအရင်ခွဲထုတ်ရမယ်ကလာကိုခွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့မှ control J ဒါကို luminosity ခွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော် luminosity ကအလင်းမှောင်ဒါဒီကလာဒါဒီကလာဒါဒီ luminosity အလင်းမှောင်ပေါ့နော်ကလာကအောက်မှာရှိရမယ် luminosity ကအပေါ်မှာရှိရမှာနော် ဒီတာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ထားတာလို့မရအောင်အခက်မတင်လို့ရှိရင်တခါကျရင်အလင်းအမှောင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ result အမှန်ကိုရချင်လို့ရှိရင် color ဒီအောက်မှာရှိရမယ်အလင်းမှောင်ဒီအပေါ်မှာရှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ color အရင်များပါပြီဒါကြောင့်မို့ color ရဲ့ opacity ကိုကျွန်တော် short မယ် okay ဒါတော့ထားလိုက်မယ်20လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အလင်းအမှောင်ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမယ်ဒီမှာအလင်းအမောင်နဲ့ကလာကိုကျွန်တော်တို့လူလူပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရသွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးခုနလိုမျိုးအဝါရောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာပန်းရောင်လေးတန်းလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် opacity ကိုဒီမှာဒါအလင်းမောင်ရဲ့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော် adjust လုပ်နိုင်တယ်လို့ color ရဲ့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် adjust လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်โอเคโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်လေးပြောင်းသွားပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ skin ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါဒီ3 တပုံလုံးရဲ့အယောင်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်အဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီအနေထားကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအနေထားတော့မကြိုက်ဘူး skin မှာဒီအယောင်လေးတော့ကြိုက်တယ်ဒီမျိုးစပင်တို့တခြားနေရာတွေမှာဒီ color လေးဝင်သွားတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် map တစ်ခုပြန်အုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် map လေးတစ်ခုရလာပြီပြီးတော့မှဒီ map ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူဖြစ်နေလို့ဒီ effort တွေကိုကျွန်တော်မြင်နေရတာအဲကြောင့်မို့အမဲရောင်ပြောင်းလိုက်မယ် control i ဒါဆိုရင်ခုနပန်းရောင် effort တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ brush ကိုရွေးပြီးတော့ source round brush နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity တရား flow တရားအဖြူရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ light ဆွဲပေးရမယ်ဆိုရင်ခုန skin တွေကပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုကတပုံလုံးတက်ရောက်မှုဖြစ်တာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆင့်လောက်ရမလို့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ skin ပေါ်မှာပဲအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ opacity ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရသေးတယ်ပြီးရင်အထဲမှာလည်း color နဲ့အလင်းအမှောင်တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်ပန်းရောင်လေးလောက်တာဒါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ preset အနေနဲ့ထုတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် delete လေယာဉ်မှပြန်ပေးလိုက်မယ်နော် delete လေယာဉ်မှပြီးရင်ဒါကို and group ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်100%ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်100%ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီနေသားကိုကျွန်တော် skin 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် preset လေးထုတ်တာပါပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် edit ထဲမှာ and export of sorry file တွေကနေပြီးတော့ export ဒီမှာ color လွတ်အပ်တိပဲပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ document ထဲမှာကျွန်တော် skin 1ဆိုပြီးတော့မှတ်လာလိုက်မယ်နော် skin 1 okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ color load အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ load 3 let ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skin 1ပေါ့ document နဲ့မှာ skin 1 okay ဒါဆိုခုနအတိုင်းပြန်ကြလာပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ cap မှာပြန်ပြီးတော့ချိန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ skin အရောင်လေးပြန်ရလာပြီပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ control J နှောက်အဲဒါကိုကျွန်တော်ယူဆုံး color ခွဲမယ်ပြီးတော့မှ control J သူ့ကိုကျွန်တော် luminosity ခွဲမယ်အလင်းမှောင် ဖြစ်ခွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုဒါဒီကာလာဒါဒီအလင်းအမှောင်နော်ပြီးတော့မှကာလာရဲ့တန်မိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ short ချမယ်ကိုလိုသလောက်လေး short ချမယ်ပြီးရင်အလင်းမှောင်ရဲ့တန်မိုးတွေကိုလည်းကိုလိုသလောက်လေးပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီကာလာကိုဒီအဝါရောင်ကာလာ3လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထည့်သွင်းဆန်းကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲကြောင့်မို့ဒီအလွှာလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ် โอเคဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံရက်ကာလာကိုဟိုဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားမှာပေါ့နော်ဒီပုံရက်ကာလာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းကပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ညှိစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Mark 2ကိုယူတယ်ပြီးရင်ဒီပုံရက်အဲကာလာလေးပေါ့နော်ဒီဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဝါရောင်လေးကျွန်တော်ယူသွားခြင်းနော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် ဒီမေးနားလာမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ control J ကျွန်တော်အလှပွားလိုက်မယ်ဒီအလှကို control key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer thumbnail ပေါ်မှာ control key နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင် selection လေးရလာမယ်ပြီးတော့မှ fader blur average ပြီးရင်ဒါကို control D ဆိုကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် curve ကိုခေါ်မယ် curve မှာဒီ color 3လေးဒီလက်ညှိုးပုံ2လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control နဲ့ shift နဲ့ဖိပြီးတော့ ဒီ color ပေါ်မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ red green blue မှာဆိုလို့ရှိရင် note လေးတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါဒီ205 okay ကျွန်တော်မှန်လိုက်မယ်ဒါကို205 205 sorry 205 green 182 182ပေါ့နော် okay 182 green ပြီးရင် blue blue က163 100 163 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပုံသွားမယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်အဲဒီ color တန်ဖိုးလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် control j ပြီးရင်ဒီ color ဒီ control j လို့ပွာလိုက်တဲ့အလွှာမှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer တန်မနီပေါ်မှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ control j နဲ့ပွာထားတဲ့ area ကိုပဲသူဒီ select ပြန်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် fader တွေက blur average ပေါ့နော်ပြီးရင် control D selection ဖြောက်လိုက်မယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် curve တစ်ခုပြန်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီ hand tool လေးကျွန်တော် click မယ် hand tool လေးနဲ့ control နဲ့ shift ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဒီခုနကျွန်တော် average တွက်လာတဲ့အရာမှာတစ်ချက်ပြန် click လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် red channel စီကိုတွားမယ် red channel ဒီ205ရှိရမယ် channel ဒီ205ရှိရမယ် okay green channel green channel က182ရှိရမယ် okay ပြီးရင် blue channel blue channel ဒီ163ရှိရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် color ပြောင်းတယ်ပြီးရင် control J ဒါဒီ luminosity ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှ color ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် saturation လေးကိုကျွန်တော်နှုတ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် luminosity မှာလည်းကျွန်တော်လင်းအမှောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းညှိလိုက်မှာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပို့တာ marginal အရောင်မဟုတ်တော့ဘူးအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒီမှာအလင်းအမောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနဒီကနေထောက်သွားတဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လွတ်အပ်တစ်ခုထောက်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုလွတ်အပ်တစ်ခုထောက်လိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် okay okay ဒါဒီတင်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလွတ်အပ်တစ်ခုထောက်မယ်ဒါ export color လိုအပ်တယ်ပဲ okay ခုနကျွန်တော် document ထဲမှာထည့်ထားတာ skin 1ရပြီဒါကို skin 2လို့ပေးလိုက်မယ်စစ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color လွတ်အောက်ပြန်ခေါ်မယ်ဒါဒီ skin 2ပေါ့နော် okay ဒါခုနအတိုင်းကြာလာပြီ okay ဒါတွေဖြတ်လာတော့မှရှုပ်တယ်ဒါဆိုခုန ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ preset လေးဝင်လာပြီပြီးတော့မှဒါတွေဒါကိုကျွန်တော်ကလာလို့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှ control J သူတွေ luminance J ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ percent လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ short ချလိုက်လို့ရမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် percent လေးတွေပြန်ပြီးတော့ short နေလို့ရတာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်နောက်တခြားပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်မယ်เนาะအမျိုးအဲဒီလိုမျိုး skin color တွေကိုကိုကအမျိုး preset လေးတိစောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာ free bid လို့ရလိုက်ပါနော် free bid လို့ရလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် freebid.com ကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါ freebid.com မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရှာရတာလွယ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် beauty skin လို့ကျွန်တော်ရရှာလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ skin တက်လှလေးတွေကြာလာပြီဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ skin ကလာလေးတွေကိုကိုခွဲထုတ်တာလို့ရပါပါဘောနော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးနော်ဒီ skin ရောင်လေးကျွန်တော်ယူလာခြင်းနဲ့ okay download starting download okay ဒီရောင်နဲ့အဲဒီမျိုးကျွန်တော် preset ထုတ်တဲ့အခါမှာပုံနှစ်ပုံလိုတယ်เนาะဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဝါရောင်တန်းတဲ့ဒါတွေ margin ရောင်တန်းတဲ့ဆိုပါဆိုเนาะဒါဒီ margin ရောင်တန်းတဲ့ ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ပုံလုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအဝါလေးကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မှာနော်โอเคအဲကြောင့်မို့အဝါကိုကျွန်တော် air rate တွက်မယ်အဝါရဲ့ဒီဒီ3လေးလောက်ပေါ့နော်โอเคအဓိကအလင်းမောင်မှတ်တာပေါ့ဗျာကိုကဒီပါနာကဒီလောက်လောက်အယောင်ကိုကအလင်းမောင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလောက်လောက်အလင်းမောင်အဲအယောင်အယောင်တော့ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်အယောင်ထည့်မှာဆိုအလင်းမောင်လောက်ပဲချိန်ပါเนาะပြီးရင် control J ပြီးရင် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer thumbnail ပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင် fader blur average ပေါ့နော်ဒါဆိုတရောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီ control D selection ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ curve တခုထပ်ခေါ်မယ် curve ရဲ့ hand tool လေးကိုယူပြီးတော့ keyboard ကနေ control နဲ့ shift နဲ့ဖိထားမယ်ဒီ color ပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ် okay ဒါဆိုရင် red မှာဒီနောက်လေးရောက်လာပြီဒါဒီ232ပေါ့နော် 232 232 okay ပြီးရင် green green ဒီ189ခွန်ပါเนาะ green ဒီ100 189ခွန် green ပြီးရင် blue blue က154 154 okay ရပြီဒါဆိုရင်ခုနပုံသွားမယ်ခုနပုံမှာလည်းသူနဲ့နီးဆက်တဲ့ အလင်းမှောင်လောက်ဆိုဒီလောက်လောက်လေးဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီလောက်လောက်အနေထားလောက်ကိုကျွန်တော် control J လီယာပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် control key နှိပ်ပြီးတော့လီယာတမ်မနီပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်နှိပ်မယ်ပြီးရင် fader တွေကနေပြီးတော့ blur ဒီမှာ average ပေါ့နော် control D selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cap ကိုခေါ်တယ် cap ရဲ့ hand tool လေးကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ control နဲ့ shift နဲ့ဖိထားမယ်ဒီ color 3ပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် red ကိုသွားမယ်ခုနတန်ဖိုးလေးတွေပြန်ရထည့်ပါပါနော် control နဲ့ shift နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာအတုံးလေးတုံးပို့ပေါ်လာတာပေါ့နော် okay ဒါခုနဒီ232ဖြစ်ရမယ်232 okay green green 189ပြီးတော့ blue blue က154ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေပြီပေါ့နော် ဒါဒီဟိုကဒါဒီခုနမပြင်ရသေးတဲ့အကြောင်းဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချန်ကအဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ skin tone အဝါရောင်လေးကို copy ကူးလာတာပေါ့နော်ဒီနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေခြင်းမပြေမယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးပဲကာလာတခုဒီကာလာ control G ပွားလိုက်မယ်အပေါ်ကဒီ luminosity ပေါ့နော် okay ဒါဒီကာလာပြောင်းလဲမှုပဲရှိတယ်ဒီအလွှာဒီကာလာပြောင်းလဲမှုပဲရှိတယ်ဒီအလွှာဒီအလင်းအမှောင်ပြောင်းလဲမှုပဲရှိတယ် color ပြောင်းလဲမှုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တက်တက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းအလင်းမှောင်ဒီမှာပါပါဘူး color တက်တက်ပဲရောချပါတာပြီးတော့မှဒီပုံရဲ့ luminance ဒီမှာများသွားလာပါတော့ luminance ဒီအလင်းမှောင်မှာများသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအမှောင်လေးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရပါတော့ရှင်းပြောမှာဗျာအလင်းအမှောင်နဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်လှည့်လို့ရပါတော့ဗောနော် okay ဟုတ်ပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော် preset ထုတ်ထားမယ် အဲဒီမှာအကြံပေးချင်တာ preset ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာနှစ်ခုလုံးက opacity 100% free လည်း100%ပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်တင်တာပေါ့နော် refine ဒါပြီးရင် export ဒါ color လိုအပ်တေးပဲအဲ okay ဒါ document နဲ့မှာကျွန်တော် skin 2ရပြီဒါ skin 3ပေါ့နော်ဒါက skin 3လို့မှတ်လိုက်မယ် okay 6ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ skin color 3ရအောင်ကျွန်တော်တို့ တိဆောက်ပြီးပြီပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်တက်ရအောင်ထပ်တိဆောက်တာကြည့်မယ်အဲကျွန်တော် free pick မှာပဲတပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီလိုမျိုးဖွဖွေးလေးကိုကျွန်တော်အဲကာလာဖွဖွေးလေးကိုကျွန်တော်တခု download ဆွဲထားလိုက်မယ် ဒါပန်းရောင်တန်တဲ့ကာလာပေါ့နော်ဒီပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော် download link ထည့်ထားပေးပါမယ်နော်ကိုယ့်ကူရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ free print မှာကိုစိတ်ကြိုက်တော့ပြန်ရှာပြီးတော့ဒီ color preset လေးတွေတိစောက်လာလို့ရတာပေါ့နော် okay ခုနဟာဒီဒါနော်ဒီ အရောင်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိမှာဒီဒီဒါဒီဒီပုံကြီးလင်းတယ်နော်ဒီပုံကြီးလင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ color preset ထုတ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူ့နဲ့အလားတူလင်းတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံနဲ့အဲဒီပုံလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်โอเคဒီတာလေးယူပါလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီပုံက color ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီပုံမှာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် color ကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးအဖြူမှာတော့တစ်ထောင်လို့မရအောင်နော်ဒီမှာအဖြူကြီးဖြစ်နေတာဟာကြီးနော်ကျွန်တော် mid 3လောက်တော့ရွေးချယ်တင်တယ် okay ဒီနားလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီနားမှာဆို color လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကို control G ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer တမ်းမနေမှာတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင် fader blur average control D selection ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကိုခေါ်လိုက်မယ် cap ရဲ့ ham 2ကိုယူမယ် ခုန array ထုတ်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာ control နဲ့ shift နဲ့ဖိပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ဒီမှာဒါပြီးရင် red channel စီသွားမယ် red တန်မိုးဒီ249 okay 249ဟုတ်ပြီ red ပြီးရင်ဒါဒီ green green ရဲ့တန်ဖိုးဒီ205ပေါ့နော် green ရဲ့တန်ဖိုးဒီ205တန်ဖိုး blue ရဲ့တန်ဖိုးက188 โอเคဒါဆိုခုနပုံစီကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အလင်းမှောင်တော့ဒီဒီနာတော့ဒီအရောင်တော့တကြပါနော်ဒီအလင်းမှောင်တော့ကြမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် control J ပြီးရင် control key နှိပ်ပြီးတော့ layer တန်မနီပုံမှာတစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ဒါဆို selection လေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင် fader blur average control D selection ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် cap ရဲ့ ham2 ကိုယူတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control နဲ့ရှင်းနဲ့ပြန်ဖိပြီးတော့ဒီ air rate တွက်လာတဲ့ color ပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ click လိုက်မယ်ပြီးရင် red channel စီတွားမယ် red မှာခုနတန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်249 okay ပြီးရင် green green က200နဲ့5ပေါ့နော် green က200နဲ့5 okay ပြီးရင် blue blue က188ပေါ့နော် okay okay ဒီအနေထားကိုပဲကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်လိုက်တော့မှာနော်ဒါအရင်ဆုံး preset ထုတ်လိုက်မယ် fader တွေကနေပြီးတော့ file တွေကနေပြီးတော့ export ဒီမှာ color လွတ်အပ်သေးပဲဗောနော် preset ထုတ်နေလို့တော့ကျွန်တော် channel mixer အသုံးပြုနေမှာကျွန်တော်ဟောပြတာပြီလေနော်ဒါ okay နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် document မှာ skin full လို့ကျွန်တော်ရလိုက်မယ် okay စာ skin full ဖြစ်မှာဗောနော် save okay ဒါဆိုရင် color loadout ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် ပေါ်မှာ lab low 3D lab ပေါ့နော်ဒါ skin 4 okay ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော် color တစ်လွှာပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှ control J အဲဒီမှာ luminosity တခုပြောင်းမယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှာကိုက color ပါဝင်မှု short ချခြင်းရင် color ပါဝင်မှု short ချလို့ရသလို luminosity short ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း luminosity short ချမှုရမှာပေါ့နော်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ကျွန်တော်ပုံလေးခုနလိုမျိုးပန်းရောင်လေးတန်တော့မှာပေါ့နော် OK ဒါမှပန်းရောင်လေးတန်းကျင်တော့များများလေးခေါ်ထုတ်တာပေါ့ OK ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ခုန preset လေးပြန်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ခုန preset လေးတွေစမ်းသုံးကြည့်မယ် color lot at skin 1ကနေစလာမယ်နော် lot okay 1နဲ့နော် okay ဒါဆို color ဟုတ်ပြီပြီးရင် control j luminosity ပါနော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချလို့ရမယ် ပြီးရင် luminancy ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပုံကပန်းရောင်တန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပန်းရောင် skin ကြီးလာပြန်ထည့်လိုက်တာနော်ပထမဆုံးပုံကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရောင်တန်းနေတဲ့ color ယူသွားတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တတရာပုံတော့နော်တတရာထုတ်လာတဲ့ preset လောက်ဆိုဒီပုံမှာအဆင်ပြေလောက်မယ် okay color လွတ်အပ်ဒီထဲမှာဒီ lit ထဲမှာတစ်ခါလဲတွင်းလာလို့လည်းရတယ်နော်ဒီလွတ်အပ်တွေကို pin 3ပေါ့နော်လောက် okay ကိုယ်လည်း ဒါဒီ color ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် control J ဒါဒီ luminosity ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ဒါမှဒါလင်းသွားတယ်ဆိုအလင်းမောင်လေး short လိုက်မယ်ဟောပြီး color များသွားတယ်ထင်ရင်ဒီမှာ color လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် before ဒါဒီ after ကျွန်တော် skin သုံးဒီပန်ရောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဝါရောင်ပန်းလိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဟောပြီး color လေးနည်းနည်းလေးပြန်တူတာရရင်တူတာလို့ရမှာပေါ့နော် before ဒါဒီ after တကယ်လို့ဒါကတပုံလုံးတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတာကိုက skin ပေါ်ပဲတက်ရောက်ခြင်းရင်တော့ control G group ဖွဲ့မယ်ပြီးရင် order key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer map ပေါ်မှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ invert map တစ်ခါလဲတန်းဖြစ်သွားမှာเนาะဒါဆိုဒီ effort ဒီခုနကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့အဝါရောင် effort ဒီဒီပုံထဲမှာတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမဲရောင် map ကကတာလို့ပေါ့เนาะပြီးတော့မှ brush နဲ့ flow 100 opacity 100 flow 100ပြီးတော့မှအဖြူရောင် color လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုပဲရွေးပြီးတော့ select မှတ်ပေးလိုက်ပါနော်โอเคဘလောက်ပမာဏလေး select မှတ်တာလဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ layer map ပေါ်မှာကျွန်တော် order နဲ့ shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer map thumbnail ပေါ်မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘလောက်အနေထား select မှတ်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မြင်ရမှာပေါ့နော် ပြီးရင် control key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer time လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ကလေးလိုက်ရင် normal အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကဒီမှာ skin 3ကလာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်နေရင်ဒီမှာတင်လို့ရသေးတယ်နော်ဒါဆိုအဝါရောင်ဘက်လုံးဝကိုပြောင်းသွားပြီ skin color တွေဒီလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော် okay အဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ curve နဲ့ skin color ထောက်တဲ့နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်နီးပြပြအောင်မယ်ကိုတန်တဲ့နီးနဲ့တုံးပေါ့နော် okay delete ဟုတ်ပြီဒီ color လေးကျွန်တော်ထောက်ကြည့်မယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့ npp ဆိုတဲ့ extension လေးကိုသုံးမယ်ဒါက window တဲကနေပြီးတော့ extension ဒီမှာ mpp ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ extension ကိုကျွန်တော် download link လေးပေးထားတယ်အဲ crack version ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet လေးတော့ပိတ်ထားပြရမှာပေါ့နော် internet ပိတ်ထားမယ်ပြီးရင် window defender တွေ virus software တွေပိတ်ထားရမှာပေါ့နော် install လုပ်မယ်ပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတဲ့ ဒီ Reno Defender တို့ Internet တို့ပြန်ဖွင့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကကျွန်တော် lasso 2ရွေးမယ်ပြီးရင် fader 0ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ skin ရဲ့အယောင်တွေကျွန်တော် copy လုပ်ချင်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် skin ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ highlight ဒီမှာ mid tone တွေ shadow တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါတည်းကို skin ရဲ့အယောင်တွေရနိုင်တယ်လို့မှတ်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီနေသားကျွန်တော် skin ရဲ့အယောင်ကို color gradient ကိုဘယ်နှယောင်ယူမလဲဆိုပြီးတော့သူမေးတာเนาะဒါ6ယောင်ဆိုတာတကယ်လို့ကိုကဟိုဒီမှာ10ယောင်ဆိုရင် color gradient นี่10ယောင်ဖြစ်သွားမှာเนาะအခုကျွန်တော်6ယောင်လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ skin ရဲ့အရာကိုဒီမှာသူ current ဆိုပြီးတော့မ current ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ skin ရဲ့ color ဝင်သွားပြီเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာစမ်းကြည့်မယ်ဒါကုနာကျွန်တော်တို့ဒီ plug in နဲ့လောက်လာတဲ့အရာလေးเนาะဒါကိုကျွန်တော် apply color gradient နိုင်လိုက်မယ် okay သူဒီခုနလိုမျိုးအဝါရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ effect ကလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲသူကြတော့ soft light အနေနဲ့ဝင်သွားတာနော်ခုနကျွန်တော်တို့ curve နဲ့လောက်တဲ့အခါ normal အနေနဲ့ဝင်တာနော်ဒီလိုမျိုး soft light အနေနဲ့ဝင်လာတာဒီသူဒီ soft light effect တက်ရောက်မှုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ color ရယ် control J ပွားမယ်ပြီးရင် ဒီမှာ luminance တူရယ်ပြောင်းလို့မရဘူးခုန effect ကိုကျွန်တော်ပြန်မရတော့เนาะ soft light ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခုန effect ရမှာเนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ color နဲ့ luminosity နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ soft light ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ် soft light ဆိုတော့သူကသူတင်းတင်းရင်းရင်းနေဖြစ်နေเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က color နဲ့ဒီအလင်းအမှောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာမှာတော့ကျွန်တော်ခွဲလို့မရဘူးဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ normal ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ဒီအလွှာကိုရွေးထားမယ်เนาะဒီအလွှာကိုရွေးပြီးတော့ keyboard ကနေ control shift order e ဆိုတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် layer ပေါင်းမိတာတစ်ခုထွက်လာမယ်ဒါဒီ normal normal ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီအလှကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်ဒါဒီ normal ဖြစ်သွားပြီ normal ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ color ပြီးရင် control j ဒီမှာ luminosity ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအလင်းမှောင်ပြင်ရမြန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလင်းမှောင်လေးတွေပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ short လိုက်မယ် okay ပြီးရင် color ရကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာ adjust ပြန်လုပ်လို့ရမယ် okay ဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော် okay color တွေအပြည့်ယူမယ်အလင်းမောင်းနေ shop လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆို color ပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ဒီပုံနဲ့ဆိုရင် okay ဒီပုံမှာဆန်းကြည့်မယ်เนาะဒီပုံကိုကျွန်တော် apply color grading ပေါ့နော် okay သူဒီအလင်းမှောင်ရော color ရောတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းမှောင်နဲ့ color နဲ့ကို ဟိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ control လုပ်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ control shift order e ဒါဆိုရင် normal layer ဖြစ်သွားပြီဒီအလွှာဒီ normal ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဒီ solve လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီ solve လိုက်အလွှာကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်တော့မယ်မဆိုင်တော့ဘူးဒါဒီ color ပြီးရင် control j ဒါ luminosity ပေါ့เนาะဒါဒီအလင်းမောင်ပြောင်းလဲမှုပဲရှိမယ်ဒါဒီ color ပြောင်းလဲမှုပဲရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာအလင်းမောင်ပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရသလို color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့အချက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားအရအောင်ပြန်ချိန်ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ထဲမှာဒီမျိုးပဲ export ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် color လွတ်အပ်သေးပဲဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် အဲခုန document နဲ့ပါเนาะဒါဒီ skin 4ပေါ့เนาะဒါ skin 5ပေါ့เนาะဒါကို skin 5လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် color လောက်အပ်လေးတစ်ခုခေါ်မယ် load 3 lab ပြီးရင် skin 5လောက် okay ဒါခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ကြလာပြီเนาะအဲဒါကို control G ကျွန်တော်ပွားတော့ color luminosity ပေါ့เนาะ color preset တွေကိုကိုယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ထုတ်တာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာ color နဲ့လင်းမှောင်နဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လေလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဘယ်ပုံဘယ် color လေးလှမလဲပေါ့နော် skin 1နဲ့စလိုက်မယ် okay ကြာဘူးလောက် skin 2 ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီ list ထဲမှာထည့်တာကျွန်တော်တို့ရှာရလွယ်တာပေါ့နော် okay skin 3 okay skin 3လောက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် color တစ်ခုပြီးရင် control J ဒါဒီ luminosity တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ color ပြင်အားများနေတဲ့ color တွေနည်းနည်းလေး short လိုက်ပါအလင်းမောင်ပြင်အားများနေတယ်အလင်းမောင်လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်โอเคဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော် spot နေ skin အဝါရောင်ဘက်လိုက်သွားတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ skin ပဲလိုချင်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုလုံးကို group ဖွဲ့မယ် group ဖွဲ့ပြီး map အုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ invert map ဖြစ်ရမယ် control i okay ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ area တွေကိုကျွန်တော် brush မှာ100%နဲ့အဖြူရောင် brush နဲ့ပုတ်မှာပေါ့နော်အဖြူရောင် brush လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ skin ကို light ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် skin ရဲ့အရောင်ပဲပြောင်းလဲမှုရှိမယ်ကျန်တဲ့အရောင်တွေဒီငကူအတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် skin ပဲပြောင်းလဲမှုရှိပါမယ်နော်ကော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency separation အကြောင်းလည်းပြီးတော့ပြီဒီ Gaussian band လည်းပြီးပြီ skin 3လည်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့ eye reduction လည်းပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆို portrait ပုံမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုချိန်ညှိလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ skin reduct အပိုင်းမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ WhatsApp နေတအားများနေတဲ့ပုံ reduct လုပ်နေကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ manipulation back သွားတော့မှာပေါ့နော်ဒီ color grading ရဲ့ manipulation back ကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့မှာပေါ့နော် okay မရှင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအပီးမေးသားကြပါနောက်ပိုင်းသွားမဲ့တင်ကန်းစာလေးတွေပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မရှင်းတာလေးတွေကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းမေးထားတာကပို့ပြီးတော့ brother တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ကန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်